Régie à côté, donc ça va trembler, non hein. Mais moi, je tremble pour toi. En vrai, c'est euh, ça va. Hein. Moi, je suis pas si stressé que ça. en fait, je parle, je rigole pas parce que j'essaie de me concentrer un peu, tu vois. Mort Avant de crever. On top est 5 mec. Mec, on est top 5. On est top 5 T'es deuxième, gros. T'es trop fort. T'es trop fort, gros. T'es deuxième. Oh non. Oh, le crack Oh le crack Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là. Ce soir, on va, euh, comme c'était prévu depuis euh, eh bien, euh, belle lurette maintenant, on va faire le tirage au sort des équipes de Zilla, Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Je vais parler maintenant des équipes de streamers qui sont sélectionnées. Les trios, mesdames et messieurs, qui sont sélectionnés sont les suivants. On y va Poule Pitié, The Guild 94, Arcantor, et Bichard. Mais j'avais galère de fou à ce niveau tout à l'heure. La progression folle sur ce jeu. La progression juste folle sur ce jeu. C'est une rue à sens unique. C'est la sauce. Begley Toulette. Ah, Bank of Ireland. Ah merde, putain. On est en Irlande du coup. Je suis débile. Ouais <laughs> Genre, tu voyais Il y a eu un pixel qui passé. Oh là là, oh le seum. pas ah. ça passe là Oh, ça passe. Cactus oh Pas mal ça ça peut être la Belgique aussi. Ah bah, je suis une merde en fait. Bah, en plus, le panneau il est comme ça. C'est pas la France. Bah, il y a la française des jeux. Bah oui, bah oui, je suis con. On est forcément en France. Bah oui. Elle serait trop bien en Zidane. Non En Turquie En Inde En Inde En Inde. C'est où l'Inde Je vais arrêter ces streams, j'ai pas de culture <laughs> J'ai vraiment pas de culture J'ai pas de culture, non mais c'est chaud hein, c'est chaud Ok, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, c'est bon. <laughs> Genre le mec qui fait des faceplams à chaque fois. Et on a Spodou dans une dans, devant une très belle maison. Très jolie maison d'ailleurs. Oh, on dirait un cimetière. très belle maison, hein, j'ai dit. <laughs> Salut Canola Comment ça va Alors, alors là, <laughs> alors là, c'est le plus gros plus 1 que vous pouvez mettre. Hein. C'est quoi ça C'est ce que c'est CHUT Killing spree. Je viens de faire un truc de fou là. Allez, ah, la, la folle est énorme. <laughs> Tac, tac, tac, ça c'est vraiment jeune, c'est Oh il m'a cancel. J'ai plus du tout de vie. Je suis à vraiment 0 HP quoi. Bon je t'ai le Bifus. Vas-y. Oh l'orbe vas-y. Ouais, on Je vais le tuer. Il a du HP. Pitié. Nice. Nice. Nice, Ça, oh, pas mal. Ouais, c'était pas mal. ton record est à combien 42,9 Tu es quand même bien. Oh, sorti pas mal. On est ok. Ah, j'ai pas touché Allez, allez, pitié, pitié, pitié, pitié Une glace, une glace, une glace, une glace. On met les freins en haut. J'ai loupé ma transi, j'ai loupé ma transi, j'ai pas assez de saut. Si, j'ai assez En plus, j'ai réduit mon airtime Une seconde de moins J'ai pas assez de vitesse pour la fin, je pense qu'on va se faire niquer là. vrai, c'est honnête mes classes là, il a. Allez, Du coup, j'ai pas suivi comment tu vas faire pour tes partiels. Écoutez-moi. Je vais être, si on est pris pour la ZILAN, le premier participant en 3 ans de Zilan, 2 ans de Game Pass Challenge et je ne sais combien de LAN à passer son partiel en LAN. Voilà. Euh, ça annonce.